خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے میری جان علی ہے یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگہبان علی ہے ہر ایک یزیدی سے کہہ دو ہاشمی کھل کر ہر ایک یزیدی سے کہہ دو ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے علی یا علی یا علی یا علی یا یا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کی بزم میں پھر سجا نہیں سکتا علی کے بیٹے اجازت نہیں اگر دے تو علی کے بیٹے اجازت نہیں اگر دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جانا سکتا نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی میں جو بڑھتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے زمانے میں جو بڑھتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے کوئی بھی دور ہو اس میں امامت سیدوں کی ہے کوئی بھی دور ہو اس میں امامت سیدوں کی ہے خدا پاک دیتا گواہی ان کی پاکی کی قرآن پاک سے ثابت طہارت سیاد ہوتی ہے شہادت کو بھی رشکائے گا میری موت پر کیونکہ شہادت کو بھی رشکائے گا میری موت پر کیونکہ زمانے سے میرے دل میں محبت سیاد ہوتی ہے زمانے سے میرے دل میں محبت سیاد ہوتی ہے علی کے لال نے کربل میں وہ ٹیبل دکھا لال نے کربل میں وہ تیور دکھائے گئے یزیدیوں پہ تاری اب بھی ہے بس سیدوں کی ہے نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق حق چار یار نعرہِ تحقیق سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو اس علی کو نہ ادنا سمجھنا اے ملکی تو اس علی کو نہ ادنا سمجھنا اے نجدی جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے حیدری یا یا یا یا یا یا علی علی علی علی علی علی سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری